Då ska vi titta på inhomogena differentialekvationer. Och vad innebär det? Jo, inhomogena ser ut, ja, den här typen, den ser ut som en, en homogen differentialekvation. Men vad har en funktion? Ska vara lika med en funktion. Och då är lösningen, ser ut så här att den, den homogena lösningen, man utgår från den, plus en så kallad partikulär lösning. Och partikelärlösning anses beroende på hur funktionen ser ut, hur f av x ser ut. Till exempel, är, den ska, vara, ska den vara lika med någon typ av konstant, då sätter man, ansätter man partikelärlösning är lika med k. Är det ser ut som en första gradare, då ansätter man y lika med kx plus m. Är någon andra grader inblandad, så ansätter man ax kvadrat plus bx plus c och det är någon typ av E upphöjt till K gånger X så ansätter man A E upphöjt till KX. Så allt beror på hur själva funktionen ser ut, vad det ska bli lika med. Ett exempel på det är det här. Vi ska lösa differentialekvationen att y' plus 2y lika med 2x plus 3. Och vi har en, ett villkor här också att y av 0 ska vara lika med 2. Här har vi en inhomogen eftersom det inte är lika med 0. Men man börjar med att ta reda på den homogena lösningen. Det vill säga vi skulle tänka oss att det står lika med noll där. Och då skulle den homogena bli c gånger e upp till minus 2x. Eftersom det står plus 2y här så blir det c gånger e upp till minus 2x. Partikulärlösningen då? Jo, då ansätter vi, eftersom det är 2x plus 3, då ansätter vi kx plus m. Och det innebär ju att deriverar partikulärlösningen så blir det lika med k. Ja, då sätter vi in det då. Derivatan y' är k plus två gånger funktionen partikulärlösningen, det var ansett två gånger kx plus m och det ska bli lika med 2x plus 3. Vi gånger in tvåan här så blir k plus 2kx plus 2m lika med 2x plus 3. Och det man gör nu det är att titta på de här äh, koefficienterna. Vi tittar på koefficienten framför x. Här blir 2k framför x och här har vi 2. Alltså måste de här koefficienterna vara lika med varandra. Det vill säga att 2k ska vara lika med 2. Det vill säga att k ska vara lika med 1. Och så tittar vi på de andra koefficienterna. k plus 2m, det ska bli lika med 3. K plus 2M är lika med 3. K, det visste jag, det var lika med 1. Det hade vi räknat ut. Så jag kan sätta 1 plus 2M lika med 3. Ja, jag vill veta vad 2M är. Då tar jag minus 1 på bägge sidorna. Och då får jag 2M lika med 2, det vill säga M lika med 1. Så där har jag min partik partikulärlösning. K är 1 och M är 1. Så vi kommer ha partikulärlösningen som ser ut så här. 1x plus 1. Så vi har y lika med den homogena lösningen, homogena differentialekvationen, c gånger e på det minus 2x plus partikulärlösningen som är x plus 1. Här är förslag, men då har vi ett villkor här. Och villkoret var ju om vi byter ut alla x mot en nolla så ska svaret bli 2. Och då gör vi det då. y av 0 lika med 2 ger att vi får c gånger e upphöjt till minus 2 gånger 0 plus 0 plus 1 och allting ska bli lika med 2. Ja. Där får vi då att C är upphöjt till 0 plus 1 ska vara lika med 2. Någonting upphöjt till 0 är alltid 1. Och så tar vi bort den här 1, vi tar minus 1 på bägge sidorna. Och i slutändan får vi att C ska vara lika med 1. Så svaret är att e-, det ekvationen ser ut, funktionen ser ut så här. E upphöjt till minus 2x plus x plus 1.